नाम है तुम्हारा और क्या कर रहे हो खेले, खेले? हाँ। अच्छी मछली जल की रानी याद है हाँ। सुनाओ ए बी सी डी याद है ना और वन टू नहीं याद है ये ना करो यार गंदा लगता है ये सब ना करो यार मिट्टी तुम उड़ा रहे हो <laughs> ये सब क्या कर रहे हो यार ओए कपड़े गंदे कर रहे हो अपने छोटू ऐसे ऐसे देखो इधर इधर कहीं इधर करो इधर कहीं करो ये क्या जुन्नू अच्छे हंसो अरे रुको तो छोटू सुनो ऐसे कैसे <laughs>